енді құрметті бауырлар кішкене тереңірек э, айтып берейін енді мына саясат қалай болып жатқанын тереңірек үлкен саясаттан ә, мына қазақстан үлкен алпауыт мемлекет ә, қазақстан ә, жердің кіндігі қазақстанға көз салып отқан қазіргі кезде қытай ресей әлем билейтін кландар ә, енді қазір ә, жағдай қандай ә, жағдай ресеймен Э, қытай э, ара қазақстанды бөліп алған э, балқашқа шейін қытайлар біздің жерде өз карталарына сызып алған ары қаратай орыстар северный қазақстанды бөліп алған енді мына енді шалдың жүйесі тұрған кезде енді көп жерлер сатылып кеткен 2016 жылы миллион сегіз гектар сатып жіберіп мына қытайларға оны естіген халық болып Э, көтерілгеннен кейін э, басылды 5 жылға мораторий қойды э, қытайлардың саясаты бойынша мына 2020 жылға шейін 20 миллион қытайдай қазақстанда тұру керек екен елу алты заводпен қосыла енді оны мына қазақ белсенділерінің арқасында олар кірмей қалды одан кейін екі мың жиырма бірінші жылы май айында сол мораторий біткен онда қытайларға орман отырғызамыз сондай арендаға береміз деді орман отырғызу үшін онда да осы мына алматы қаласында жан жақты мына э, митингке шығып шулатып бес жылға мораторий тағы да қойылды ә, орыстар енді мына жан жақты мына бұғыты болсын басқа жерлерде зауыттарына біз қарсылық білдіріп белсенділердің арқасында сол ұсталып тұр оны қытайларда да қазір э, мына нелерді белсенділерді құртыңдар деп жаңа талап етіп отыр екен мына белсенділерді құртпасаңдар біз ана таможня жақ не жақты көп ашпаймыз деп мың жарым адамға семейден бұлар ә, түрме салып қойған ә, содан кейін мына заң бар заң біз шоста отырмыз да шос шоста қытайлар отыр одкб да орыстар отыр енді бұлар қытайлардың посолдары алдында айтып кеткен егерде де революция болса қытайдың әскері соны басу үшін кіре алады деп телевизордан сондай қытайдың посолы айтып кетті Э, енді бұлар э, өздері кіре алмағаннан кейін цветной революция болатын кезде э, біз енді басу жасап ол цветной революцияға жаңағы үлкен дау дамайға жаңағы жеткізбедік ол кезде жаңағы қытайдың әскері кіріп кететіндей сондай қауіп төнді енді ендігі мәселе бұлар не істейді мына ә, трамп ә, трамптың өкіметі ә, трамптың командасы ол жерде жаңағы ротшильдер кланының адамдары да бар Э, қытай алпауыт өзі мына күшейіп келе жатқаннан кейін бұларда э, құрту саясатының бірі мына коронавирусты сол жақтан таратты сол қытайдың э, ДНК <coughs> бар генетика генетикасы бар жаңағы жарғанаттың днксымен бұларға ауру, ауру жіберді мына уханьнан <coughs> онда көптеген қытайлар қырылып қалды әлі де әлі күнге шейін қазір мына жан жақты бұлар сол карантиннің арқасында ұсталып отыр ал былай көптеп қырылып жатыр ол жақта ә, сосын э, бұларды санкциямен құртты қытайды ә, э, жан жақты мына 500 миллиардтай доллардың тауарларына ә, салығын көтеріп тастады жан жақты санкциямен құртқаннан кейін қытайлар мына байденнің адаммен ә, адамдарымен шайқасып ә, сол мына ротшильдер кланының мықты осы басқарып отқан адамы белгісіз жағдайда қайтыс болып кетті одан кейін мына трампты орнынан алып мына байденді Э, орнына келуіне бұлар ықпал жасады сөйтіп мына байден үкіметі э, келгеннен кейін қытайдан кішкене көптеген санкциялар алынды э, содан кейін ең үлкен бұлардың істеген стратегиясы бұлар мына афганистан ол совет өкіметі пен американың соғыс қару жарағын зерттейтін жаңағы полигондар болған сол полигондарын 84 миллиард доллардың қару жарағын сол жерге тастап Э, афганистанға тастап э, американың әскері э, қанша жыл бойы тұрған полигондарын тастап кетіп қалды ол жақта да жаңағы үлкен қаржы алып отыр ә, тиімді болып отыр бұлар сөйтеді да ә, мына ә, талибандардың жеңгеніне көмектеседі сөйтіп талибандар қазіргі кезде жеңді сөйтіп қытайлар триллиондап ақша сол талибандарға құйып ә, жаңағы мемлекет екенін мойындап сөйтіп ұстап отыр ә, не үшін ұстап отыр талибандарды кезінде қытайлар қазақтың жерін басып ала алмай ә, жоңғарларды қазақтарға жіберген ә, сол жоңғарларға қазақтарға жіберіп үш жүз жыл бойы біз соғысып жоңғарлар аңыраққа шайқасында бірігіп қана құртып ә, содан кейін жоңғарларды ә, мына қытай жағына өткен жоңғарларды қытайлар өздері қырып тастады қалғандарын мына калмыкияға өтіп кетті ресей жақта Ә, сөйтіп мына біздің жоңғар атамыз ә, қазақты құрту саясатымен айланысқан кезінде мына рахат әлиев айтып кеткен екен «Ә, қазақтар мені ұлтымды құртты мен енді оларды құртамын деп сол отыз жыл бойы сол саясатпен келдік әлі күнге шейін мына жоңғардың ауылдары мен әлі атауларымен отырмыз мына боралдай шамалған чонжы қаскелең нарынқол байынқол деген сияқты ауылдармен әлі күнге шейін атын ауыстыра алмай отырмыз ә, сосын мына талибандар қазір не істейді талибандар қазір күш алды ә, жириновский кезінде айтып кеткен ә, э, средний азияда тұратын қазақстанда тұратын орыс азаматтары россияға көшіп келіңдер деген тезірек көшіп келіңдер средний азияда тыныштық болмайды соғыс болады деген шет жағасын айтып кеткен телевидениені ашық ашық күйінде айтып кеткен ә, сол кезде ә, мына бұлардың пландары бойынша бұлар өзара келісіп қойған ресей ә, жаңағы ә, ресей мен қытай өзара келісіп қойған ә, қазақстан жерін бөліп алу үшін қалай бөліп болады. сол кезде мына қазір талибандар өз күшіне енді қару жарақтары бар біздің қару жарағымыз аз ә, төтеп бере алмаймыз сөйтеді да талибандар ә, мына средний азияға кіреді тәжікстан түркменстан қырғызстан қазақстанға жаңағы басып кіреді сол басып кірген кезде біз шоста отырмыз сол кезде қытайдың әскері кіреді ә, қытайдың әскері басқа мемлекет басып кірген кезде как көмек ретінде кіре алады оған біздікілер қол қойып қойған ә, көмек ретінде басып кіреді ә, сөйтеді ана жақтан одкб да заң бойынша басқа мемлекет басшы болып кіретін болса ә, бізге басып кіреді ә, сөйтеді ә, сол кезде Э, мына біз енді белсенділер мен мен деген қазақтардың бәрін қырып тастайды қыратта қазақстанды екіге бөліп алып ресей северный қазақстанды алады э, мына қытай балқашқа шейін біздің жерді алады да сонымен жерімізді бөліп алып э, дайын жерді бөліп алады да отырады бұлардың стратегиясы сондай болған енді осы стратегиялар болмай жатыр ә, ресейліктер қазір жеңіліп жатыр бүткіл әлем оларға қарсы шығып жатыр Э, соның арқасында бұлар не істейді э, соның арқасында бұлар э, қазір қытай нейтралық ұстап отыр ә, ресей жеңіліп жатса бұған өте тиімді болады бұл алатта дереу барып мына ненің балқаш ана байкал жақ ол жерде үлкен су қоймалары бар мына сибирь жақтың көбін төрт миллион гектардай жерін ресейден арендаға алып алған қазір ол жақта қытайлар өте көп ә, сол жақтардың бәрін олар басып алатын болады ертеңгі күні мұнай деген ә, түк тұрмай қалады ә, мұнайдың орнына ішетін су үлкен тапшы болады да ертеңгі күні соғыстар сол ішетін су үшін басталады ә, сол қытай қазір нейтралды ұстап отыр ресей құритын болса жаңа дереу өз жерін басып алайын деп сол үшін бұл көмектеспей ә, күтіп отыр орыстар сол қытай көмектеседі деп ойлаған қазір оған не отыр сөйтіп қазір талибандар да әлі тұр мына орыстың соғысын күтіп отыр қазіргі кезде ал енді орыстың соғысын алатын болсақ орыстың соғысы путин мен байденнің крышасы бір адам олар еврейлер бұлар ә, зеленский де еврей бұлардың саясаты ресей мен украинаны құрту славян халықтарын құртып орыстарды құрту керек ә, орыстардың саясаты бойынша бұрыннан жаңағы жаңа әлем билейтін саясаты бойынша жүз миллион орыстарды мына ресейдің тұрғындарын олар 15-20 миллионға шейін түсіру керек болатын саясатты қазір жүз елу миллионнан 85 миллиондай қалды енді қазір ә, статистер өтірік айтып отыр ә, сол үшін э, біз қазіргі кезде қалай қорғануымыз керек осының бәрін енді кішкене сіздер біліп отырсын деп отырмын жаңағы үлкен саясаттан ол енді өздері аралары жаңағы сөйтіп келісіп қойған осындай сондай стратегиялар болған бірақ енді алланың қалауымен мына енді халық қазағын бірігіп туран одағы біз дереу арада қазір туран одағын бірігу халықаралық халықтың арала, араласуымен біз тезірек көбірек біріктіруіміз керек 29 ұлт ол ертеңгі күні алты миллион халық боламыз біз ертеңгі күні ресейден де қытайдан да қорықпайтын боламыз қытайлар уже үрей туып мына қытай өз телеарналарында айтып жатыр мына туран одағы құратын болса қытайды құртатын осы туран одағы болады деп олар өздері қорқып отыр сол үшін біз дереу арада біз мына жан жақты халықпен бірігіп мына тұран одағын құру құрылып та жатыр ғой қазір соны бірігіп бірге жұмыс жасауымыз керек қазір мына қытайдың заттарын алмауымыз керек ә, біз тек қана түркіш халықтарының өз ортамызда сауда саттығымыз жүргізіп бір бірімізбен бауыр болып сөйтіп қана біз не аламыз сол бес жүз алты жүз миллион ұлтқа ертеңгі күні ол украиналықтар да кіреміз деп отыр басқа мұсылман мемлекеттер кіретін болса бір миллиардтай адамға барамыз ә, сосын ә, ортақ тіл ол жерде қазақ тілі болады ортақ тіл